người thân thân nhà bài ca thì tôi thấy đó cũng là thấy rồi cái này cái đại cái người ta nó cắn cũng cần để dùng sạch phân trong từng gì đó phân trong từng thì nó sạch được cống sạch từ tháng mà cũng là là cống cũng sẽ phải đã thả ở trên chắc sẽ còn là còn cái đi đó thì con lại có lại có được nó được thấy được là không biết được mà cái những sản phẩm này 诶，呢部分系最快跌嘅嗰嗯 P P 里面，同学即系我哋玩 P P 嘅时候，S S 啊，就慢慢公布，S 跌少。咁嚟去我哋玩《Clash 战争》即系《Bad l 我哋算系一个岛，系第二个的，好，咁我而家时间几多钱先？好，等等，两 Q。 你最少，你至少也才干。啊，把我两分打出来了，这么点奖励。啊，打十个三，哎呀，我子都中奖了，我中奖三个五连抽。什么功能啊？我我中奖了，哈好。 我唔知点，好大，大格，咁就再，好啦，阿小华姐，我而家整开少少啦，咁而家晴，坐，坐车，等我。 都唔怕时间咁咁我先講呢个诶呢个神有啲咩用呢？咁而家要叠票啦，咁即係因为我哋玩 PVP 啦，日常咁样。但如果你玩生存嘅人，诶，我玩生存系咪会用到咧？系，即係我哋有时我哋用去叠橋嘅时候，即係我哋要到岩章。咁咁我哋果要慢慢咁样。嚟嗰個。 即实我呢个系我一出嚟都系，如果咁就 shift 嘅话，我我诶呢度有橙色同埋黑色，咁如果咁样慢慢跌嘅话，我俾个耳罩，ok 啊，慢慢跌，我依个耳带，点解眼出死啊？ 咁咁，但係咧，如果我沉跌嘅話，我跌即刻跌落去，咁一一点就啊，都唔夠時間嚟我啦，佢点就？所以呢個係我哋嘅心理啫。就算你真係冇俾一一点就，你都慢慢跌，但系诶，我想快啲跌完，跟住快啲離開呢個岩浆池，我驚跌落去咁，樣，即係有呢种心理噶 咁當然人係系唔想自己唔舒服嘅，咁所以就學咗呢個係，就學咗呢個神殿啊，仲有啊，我嘅標題就系诶十分鐘啦，但係你哋可能唔係十分鐘，嘅啫。其实咧，神殿呢樣嘢猎条呢樣嘢係可取巧於你嘅呢個挖鼠啊之類嗰啲。咁如果你有挖鼠好嘅話，即係可能係一件净挖鼠嘅話。 咁可以跌到劲，但如果唔得嘅话，咁又可能跌死。咁因为可能你嘅滑置系就啱啲嘅，唔係可能我呢个滑置即係可能咁劲咯。咁咪系我呢個滑置咁勁，我都可能會会要耐啲咯。但係都係喺半个鐘之内應該都 O K 噶啦。即係我即係我先識下呢个基板，呢、即系基岩板嚟啊。 快啲去影下相先啦！咁样有流场，再睇跳得唔得？哎，再睇下我啲咩嘢系爽嘅，同埋其实你神嘅背后做啲咩嘢？

就係咁樣啦，係我唔知點解就覺得出到咁啲，我其實第一次玩萬成十萬，好辛苦。誒就咁大家就，大家就多多努力咯，就多多你可能自己想瞓長，放多啲嘢落，可以放啲方塊，咁嚟練下嗰啲嘅技巧。即係就算你平時你誒你唔玩 PVP 嘅，但係都有用嘅。 而且係係好有用嘅，同埋你平時你得行一翻嚟，即平時你都可以體驗一下好所嘅，大感，即係你去住影城一定係有用嘅，係一定會呢個新造一代益處，同埋都唔好耐嘅，即係機人版就都唔好揾，所以哦。 大家多做练习咁就可以得噶啦。咁，好啦，半个钟内应该都 OK，搞定啦。应多谢晒啦。好咩？你啲商量先得，先做嘢啦。好，我走啦。拜拜。